ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት ነው ማይክራፎኖች የሚያገለግሉት ወይም እንዴት ነው ማይክራፎኖች የምንጠቀመው የሚለው ሀሳብ ላይ አንድ ሀሳብ ጣል ለማድረግ ነበር። እሱ ምንድን ነው እንዴት ነው earphone ኦቻችንን ተጠቅመን sound recorder ማይክራፎኖችን መስራት የምንችለው የሚለውን ሀሳብ ለማሳየት ወይም ያለውን ልዩነት በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት ምንድን ነው የሚለውን ለማስረዳ ነበረ። ምንድነው አብዛኞቻችን earphone ኦቻችን ላይ ማይክ እንዳለ እናውቃለን፣ እንረዳለን። ግን ከ normal ስልካችን ከሚቀርጸው ድምፅ በተሻለ ጥራት ማይክራፍ earphone ኦቻችን ድምፅ ይቀርጹልናል። ከነሱ በተጨማሪ ደግሞ ማይክራፎኖች በተሻለ መንገድ ድምፅ sound record ያደርጉልናል ማለት ነው። እና እኔ ለነገራቸው የፈለግኩት ምንድን ነው እንዴት ነው earphone ኣችንን ወደ አሪፍ ጥራት ወዳለው ማይክራፎን መለወጥ ምንችለው? ወይም ደግሞ እንደዛ እንዲሆን የሚያደርጉት ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? በ earphone ኦቻችንና በእነኚህ በምታዩት አሁን picture ላይ በምታዩት ማይክራፎን መካከል ምንድን ያለው difference የሚለውን ለማሳየት ወይም ለመግለጽ ነበር። ስታንዳርድ ማይክራፎኖች ካልሆነ በስተቀር እዚህ image ላይ የምታዩትና በገበያ ላይ በቀላሉ አግኝተን መገልገል ማንችለው እኛ ባለን አሁን ነባራዊ ሁኔታ ገበያ ላይ በቀላሉ ማግኘት የማንችላቸውን እነኝን ማይክራፎኖች እንዴት ነው ከኤርፎኖቻችን ላይ ማውጣት የምንችለው ወይም ኤርፎኖቻችን አውጥተን እንደዚህ ማይክራፎኖች መጠቀም የምንችለው ወይም መስራት የምንችለው የሚለውን ሀሳብ ነው። ምንድነው አብዛኛውን ልዩነታቸው? አንደኛው ልዩነት ብዬ የማስበው ማራዘሚያ adapter ኦችን ነው። እነኛ አሁን የምታዩት ኬብልድ እስከ 6 ሜትር እና ከዛም በላይ የሆነ ማራዘሚያ በመጠቀም ነው እነዚህን ማይክራፎኖች የሚገለገሉት። አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ጃኮች አሉ። እችን ጃክ ማራዘሚያው ላይ በመስካት ከቀረጻቸው ፊት ለፊት የሆኑ ነገሮችን ሳይገባ መቅረጽ እንዲችሉ ይጠቅማቸዋል። ሁለተኛ sound quality ው ምንድነው? ድምፁ cotton cover ስለሆነ ወይም ጥጥ ነገር cover ያደረገው ስለሆነ interrupt የሚያደረጉ ድምፆች ከጎን የሚገቡ ሌላ ድምፆችን በቀላሉ ለማጥራት እንችላለን ማለት ነው። ወይም የሚረብሹ እንደነ ንፋስ፣ የወንበር እንቅስቃሴ ምናምን ስቱዲዮ ውስጥ ወይም ቤታችን ውስጥ record ስናደረግ ሊረብሹ የሚችሉ ነገሮችን ይቀንሱልናል ማለት ነው። ሶ እኛ earphone ኣችንን ተጠቅመን እስኪ ለምንድን ነው ወደዛ ቀየር አድርገን ማንጠቀመው ለአሪፍ ድምፅ ጥራት የሚለውን ሀሳብ ለማሳየት ነው። ምንም ዲፈረንስ የላቸውም። እዚጋውን picture ላይ እንደምታዩት እኒህን earphone ኦች በማራዘም even በስልካችን record የምናደርጋቸውን ነገሮች ለቀረጻ ሊሆን ይችላል። እንደገና ድምፅ ብቻ የሚያስፈልጋቸው tutorial ኦችን ስናሳይ ድምፅ ብቻ ስለሆነ add ማድረግ የሚጠበቅብን እነሱን እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት even ሁለት ሰዎችን record እያደረገ ነው using mobile። እኛም እንዴት ነው እስኪ ይችን ማይክራፎን ከ earphone ኦቻችን ላይ አውጥተን የምንጠቀመው የሚለውን ነው። ከዛ በፊት ልነግራችሁ የምፈልገው አንደኛው ነገር ምንድን ነው፣ አሁን picture ኡ ላይ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ earphone ስንጠቀም አንደኛው device ላይ ሊሰራ ይችላል። ለምሳሌ ሞባይል ላይ ሊሰራ ይችላል፣ ላፕቶፕ ላይ ላይሰራ ይችላል። earphone ማይክራፎን፣ ባለማይክራፎን earphone ኦች ላይ ሊሰራ ይችላል። ብሉቱዝ device speaker ኦች ላይ ሊሰራ ይችላል ምናም ይህ ልዩነት የሚመጣው main purpose የመጀመሪያው ምክንያት እኒህ የምታያቸው jack ኦች line of jack ኦች difference ነው። መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት ባለ ሁለት line አለ። እዚህ ባለ ሁለት line mic አለ። ይህም ባለ ሁለት line ነው። ስታንዳርድ የሆኑ earphone ኦችን like አፕል የሆኑ earphone ኦችን ግን ስናገኝ ባለ three line ወይም ሁሉንም component የያዘ ነው። left፣ right mic እና ground እነኝን component ኦች ይይዛል ማለት ነው። እነኚህ standard earphone ኦች ላይ የምናገኘው ነው። earphone ስንገዛም ያ earphone standard ነው አይደለም የሚለውን ለመለየት ከፈለግን ወይም ለሁሉም ዲቫይስ ኮምፓተብል እንዲሆንልን ከፈለግን አብዛኛውን ጊዜ የሚመከረው line of purpose ኡን ማየት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባለ ሶስት line ከሆነ የምንገዛው earphone አብዛኛውን device ላይ ኮምፓተብል ይሆንልናል የሚል ሀሳብ አለ። እነኚህ ግን mic ኦች ብታያቸውን ለምሳሌ mic audio out ground ነው የሚለው so ሌፍትና right purpose የለውም ማለት ነው። እዚኛውም ላይ ብመጣ left right ground ነው የሚለው so mic እና audio purpose የለውም ማለት ነው ይሄ ማይክራፎን earphone sorry so ምንድን ነው ስትገዙ ባለ three line መሆኑን check ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ምን እንዲኖረው ሁሉንም component ኦች የያዘ እንዲሆን left፣ right፣ mic፣ ground የሚለውን ነገር እንዲይዝ ማለት ነው so earphone ስገዙ የመጀመሪያውን ማየት ያለባቸው ነገር number of line ኡን በደንብ ማየት አለባችሁ። ቀላሉ መንገድ ነው detect ለማድረግ ቀላሉ መንገድ ይሄ ነገር አሪፍ ነው አይደለም፣ smart ነው አይደለም፣ ስታንዳርድ ነው አይደለም የሚለውን ለመለየት ቀላሉ መንገድ ነንበር ኦፍ ላይን ስለሆነ ነው ማለት ነው። እሱን count በማድረግ ቀጣይ ደግሞ product ኡም standard product ከሆነ ያን ያህል አያስቸግረንም ማለት ነው። ሁለተኛው ከዚህ ቀጥሎ ልነግራችሁ የፈለግኩት ምንድነው earphone ኦቻችን ላይ ኤርፎኖቻችን ቦርዶች ላይ ያሉት እዚህ ምስል ላይ እንደምታያቸው አይነት ማይክራፎን ነው። ይህ L የሚለው left ነው፣ G ground ነው። ይሄ right ወይም mic ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ እንዳልኳችሁ mic ወይም right ይሆናል። ሶ አራቱንም part ኦች ይይዛል ማለት ነው። የኤርፎኖቻችን mic part ላይ ያለችው part እንደዚህ አይነት maybe chip ሊኖራት ይችላል። small chip እንደዚህ አይነት chip ሊኖራት ይችላል፣ ላይኖራትም ይችላል። ዋናው purpose ግን ምንድን ነው? ማይክራፎን use ማይክራፎን support ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነው ማየት ያለብን ማለት ነው። maybe standard ሲሆን እንደዚህ ዲቫይሱ ሞር ኢንተግሬቲቭ ሰርኪዩት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። so ዋናውን purpose የምትሰራ ወይም እኔ ልነግራችሁ ያሰብኩት ምንድን ነው ማይክራፎኗን እንዴት ነው access ማድረግ ምንችለው የሚለውን ሀሳብ ነው። የመጀመሪያው reason የምንጠቀመው ማይክራፎን ከ PVC ኤርፎናችን covered የሚደረግበት ፓርት ፖሊቬናይል ክሎራይድ ከእንደሱ part አውጥተን ወደ ምን መቀየር ነው? any cotton ወደ ሆኑ ነገሮች ማልበስ ጥጥ እና ቀለል ያሉ ከጥጥ የተሰሩ ነገሮች ጨርቆች ሊኖሩ ይችላል። እነሱን በመጠቀም ማለት ነው። እነሱን በመጠቀም sound interruption ወይም ጥርት ያለ ድምፅ እንዲኖረን ያደርጋል። ይሄ ሊረብሹ የሚችሉ የጎንዮች ድምፆች እንዳይገቡ ወይም የእነሱን ድምፅ መቀነስ ይሆናል ማለት ነው purpose ኣችን። so ይህንን እንዴት እናረጋለን የሚለውን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። እስኪ ወደ ምሰራው ኤርፎን እንሂድ። ምንድን ነው አሁን ኤርፎናችን ላይ ይህ part ሁላችንም ኤርፎኖች ላይ ወይም ቅድም እንዳልኳችሁ ስንገዛ ማይክራፎን support ነው አይደለም የሚለውን አንደኛ ጃኩ ላይ አይታችሁ በደንብ መለየት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ቀላሉ ሊነገር የማይገባው point ማይክራፎን ፓርቱ ማየት ትችላላችሁ። አብዛኛውን ጊዜ ግን ምን ይኖራል ማለት ነው call on off accept decline ማድረጊዋ እቺ push button አለች ማለት ነው። እችም push button ነው አብዛኛውን ጊዜ አይተን ይሄ ኤርፎን ማይክራፎን support ነው አይደለም የሚለውን የምንለየው ማለት ነው። ሶ ማይክራፎኖቻችን ኤርፎናችንን ready ካረግን በኋላ ቀጣዩ ምንድን ነው? ቀስ ብለን የኤርፎናችንን part እንከፍተዋለን። so ውስጧ እንዲህ simple የሆነች visible ነች፣ ትታያለች በደንብ እሷን የማይክራፎን part connect የሆነበት ኬብል ስስ ስለሆነ ቀስ ብለን የላይኛውን cover unhold እናደርገዋለን ወይም እናስወግደዋለን። በመቀጠል ያሉትን ጃኮች ቀስ ብለን እንለያያቸዋለን። የምንለያያቸው ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ቀዩ line የኤርፎኑ plus ነው። ጥቁሩ line የኤርፎኑ minus ነው። so እነዚህን የኤርፎን line ኦች እንዳንነካ በመጠንቀቅ ሁለቱን ሰማያዊና ነጭ ያለበትን የኤርፎን part ኦች ቀስ ብለን በማንሳት ለማስወገድ እንጥራለን። ቀጣይም ሁለቱን የኤርፎኖቻችንን part በማለያየት left ና right ኡን ወይም የቀኝ ጆሮ እና የግራ ጆሮ ኤርፎኑን በማስወገድ እንደገናም ደግሞ ground የምትሄዷን line ground ኧን line ማለትም ባለሰማያዊ እዚች ጋር የምታዩት ባለሰማያዊዋን ቀስት ከዚች ከኤርፎናችን አንዱ part ላይ ነው የምናነሳው። እንደ ኤርፎናችን ሊለያይ ይችላል። እሷን ተጠንቅቀን እናስወግዳለን ወይም እናለያያቸዋለን። በመቀጠል የምናጣብቅባቸውን እኔ glue gun እጠቀማለሁ። ለእናንተ glue gun ካላችሁ ትችላላችሁ፣ ግን ቀለል ባለመልኩ መልኩ ለማሳየት ነው። አሚራችንና soft ን የመሳሰሉ ወይም ደግሞ ከሱ የተሻሉ ጥጥ ነገሮች ካላችሁ እነሱን እናዘጋጃለን። ቀጣይ ኤርፎናችንን wrap ለማድረግ መጨረሻ ላይ ለመጠቅለል እንዲመቸን አድርገን እናስቀምጠዋለን። ስናስቀምጠው ግን የኤርፎናችን front ኧ ወይም ፊትለፊት part ኧን ወደ ፒቪሲ ሳይሆን ወደ ጥጥ ወደምናደረግበት part ፊቷን ወደ ላይ በማዞር ያንን PVC ውን አመቻችተን መጀመሪያ እናስቀምጣለን። ኤርፎናችንን sound front እንዲያገኝ ወይም ቀጥታ ድምጻችን ወደዛ እንዲሄድ ያደርገዋል። ምንድነው ያለው ሀሳብ እዚህ ጋር ኤርፎኑን front ኧን ወይም ፊት ለፊቱን ወደ ኋላ እንዳናደርግ በስርዓት right አርግን ማስቀመጣችን ለመናገር ያህል ነው። በመቀጠል ቀስ ብለን በ glue gun ኣችን ወይም አሚርን ተጠቅመን ኤርፎኑን እናጣብቃለን ማለት ነው። እኔ በ glue gun የተጠቀምኩት አሚሩን መጠቀም ትችላላችሁ። ቀለል አድርጋችሁ እንደዚህ እናመቻቻለን። እንደምታዩት ሲምፕል ዩዚብል የሆነ ኤርፎን አሪፍ sound noise ኦችን ሊፈጥሩ የሚችሉ ኤርፎኖችን ወደ ማይክራፎን መለወጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ይህን መሰለ mic ሰርተናል። በጣም ገራሚ ድምጽ ነው የሚያወጣው እንግዲህ እንደምታዩት ማዋራችሁም በሱ ነው። እንደዚህ የመጣው ላረጋግጥላችሁ እችላለሁ ተመልካቾቼ። በጣም ቀላል ነው። ተከታትላችሁ ቪዲዮውን በደንብ አይታችሁት ከሆነ በደንብ ትሰሩታላችሁ። ቀላል ነው ተመልካቾቼ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት like፣ share እንዲሁም ደግሞ ቻናሉን subscribe እንድታደርጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።